Park przy ulicy Krótkiej w Strzegomiu. Widać, że ocalał jeden z symboli braterstwa z armią i ludami radzieckimi tutaj poległymi. Mówię o poległych żołnierzach oczywiście. Jak długo się utrzyma ten obelisk nie wiadomo, ale 22 sierp e, września 2012 roku jeszcze jest